É que eu te deixo suada, e me deixa louca. Pega, pega, pega. Vem pra mim, olha só, fica leve. Pega, pega. Yeah. пега, пега. Пега, пега. Хочет, хочет. Хочет, хочет.